हेलो फ्रेंड्स मैं किशोर कुमार आज हम लोग धर्मस्थला और कुके सुब्रमण्य टेम्पल को जा रहे हैं you know, we did not got sleep so we thought to get ready and uh, move to temple आज हम लोग धर्मस्थला और कुके सुब्रमण्य टेम्पल को जा रहे हैं अभी मैं मेजेस्टिक पे है ये के एस आर टी सी बस स्टैंड आओ मेरे जैसे एंजॉय करवा दो ये मेरा दोस्त हरीश यही है हमारा बस गेट इन साइड बुकिंग भी है देखेंगे हम लोग बेलोर बस स्टॉप पे है ये ये बस में हम लोग आया था धर्मस्थला रीच करने के 9:15 होता है अभी 8:15 हाँ वो देखेगा रूम मिला तो रूम पे नहीं तो प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा स्पेस नहीं था के S R T C driver अच्छे से ड्राइव करके आया था So we thought to get ready and uh, move to temple. Now 4 o'clock. Come let's go to the temple. We'll keep the luggage in the queue and uh, visit temple. And I'll try to show some nature here once we are out from the temple. Okay. Sri Manjunatha Swami Temple here, it's empty. Косово.